Ba, nik uste dut badela garaia denok aldugun neurrian zerbait eiteko bakebide honetan, omide honetan, izan ere bueno, ba, giza eskubideak errespetatzea, e, baita ere ba, bueno, ba, presoen hauzi honetan, baia normalizatzen dugun guztien artean bidea eta horrera begira hasten geran, bueno, arna sartuta zerbait eraikitze horretan, ez da. aurrera egiten dugun, ez da o, beste moduri bakoitzak beretik hortik ematea guztiak irabazi dezagun eta. Nik uste Euskal Herriak bizi duen eh, garai honetan, momentu zehatz honetan eta aro berri honetan, ba, guzti guztion, pertsona guztion giza eskubideak errespetatzea oinarrizkoa dela eta oso beharrezkoa dela, tartean Euskal Presona eta pertsona guztiena baita ere, eta horri bultzadatxo bat emateko asmoz, ba, etorri gara ekitaldi honetara. E, garrantzitsu ikusten dut hauetan e, historia honetan parte hartzea, e, bueno, naiz hasiko gizi askubidei buruz hitz egiten eta e, horren arira dauden nezesidei buruz, baizik eta bueno, nik niri dagokidan honetan, e, ba, itxarrapenari buruz egitea ere, ez? E, maiz, pentsatzen dugu igual e, historioa eh, betiko kontuan gaudela, betiko militantzia historio horretan, eta e, urte ez urte gauza berdin dihar dutela, gu geure aportatzen dugu, gauzak berdin dirau, baina uste dut benetan e, sinetxi beharra dugula, ez? E, sinetxi behar dugula, ba, ba, gai garela, edo aukera hori dagoela itxarrapentsu izan, eta gogo hori hartu, eta jakin batenen artean e, kolpe badiozen badugu mai gainean, e, geure helburuak lor ditzakegula, eta ez dela intzaila, eta eta denok batuz ba, izan leikela. Hori da, ba, nire, nire aportazioa gauko gunean. Pertsona guztien giza eskubideak errespetatuak izan daitezen urratxik ez ematea. Ez du gulertzen konpin, konponbidea edikatu beharrean postopoa jartzen. Eta ez du lertzen azkain, ez du gulertzen. Ez zindu zain segitu. Herri honek zilegi du giza eskubideen aldeko jarduna. Horregatik gaude hemen. Hasierako nitasunetik norberaren etxeko goxotik. Euskaldunok hain maitea dugun gutasunera pasatzen. Gaur, plaza honetan, eta bihar, Euskal Herri osoa. Eta gu horretara, borondate berdin duten iritar guztiak konbidatu nahi ditugu, sare indartxu eta geldiezi bat osatzeko nahiko berukelako gaurkoa ez izatea bestea gazti bat. Eta horretarako, sal hori adostasunean lehitzeko, apilinaren amabian, herritar topaketan burutu dugu.